assalomu alaykum assalomu alaykum futbol 24 kanaliga xush kelibsiz agar bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz hoziroq bizga obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ying va bizning yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'ling kanalimiz haqidagi fikr mulohazalaringizni esa izohlarda yozib qoldiring va like tugmasini bosishni ham unutmang zero sizning har bir qo'llab quvvatlashingiz biz uchun juda muhim agar tayyor bo'lsangiz biz boshladik Anchelotti umuman olganda barcha turnirlarda ishlar yaxshi ketmoqda. Madridliklar La Liga аутсайдер bilan bahsda kutilmaganda qoqilishdi. real madrid elchi bilan o'yinda durang natija qayd etdi Ancelotti birinchi daqiqalardan hammasi noto'g'ri bo'lganini tushuntirdi biz dastlab o'yinda mag'lub bo'layotgandik chunki birinchi bo'limda hammasi noto'g'ri bo'ldi ikkita gol o'tkazib yubordik ammo reaksiyadan mamnunman yakuniy natija jamoamizni xarakterlaydi kichik tafsilotlar bugun ochkoga arziydi umuman olganda barcha turnirlarda ishlar yaxshi ketmoqda mavsumning eng muhim qismi oldidan tanaffus kutamiz deya xulosa qildi murabbiy real madrid chempionlik uchun kurashda sevilyadan 4 ochko oldinda Terri Anri Fransiya klubini boshqarishi mumkinligi haqidagi savolga javob berdi. Oldiroq Bordo klubi Arsenal afsonasi Thierry Anriga murabbiylik ishini taklif qilayotgani haqida xabar berilgandi. Afsonaviy futbolchi bu ma'lumotga munosabat bildirdi. Uning fikricha voqealarning bunday rivojlanishi utopiyadir. Men nima deb javob berishim kerak? Hech narsa. Men utopik dunyoda yashamayapman. Rostini aytsam, bu haqda sizga nima deyishni bilmayman, dedi Anri Amazon Prime nashriga. Bordo Liga 1 turnir jadvalida 17-o'rinda bormoqda. Quyi ligaga tushib ketish olonasidan 1 ochko uzoqda. Arsenal forvardi Yevropani tark etmoqchi emas. Arsenal hujumchisi Per emerick Aubameyang jamoani tark etgandan so'ng ham Yevropada o'ynashni davom ettirish niyatida deb xabar beradi The Athletic nashri. Oldinroq Al Nassr Oldin klubiga Aubameyangni ijaraga berish taklifi bilan chiqqani haqida xabar berilgan edi. 32 yoshli forvard joriy mavsum Arsenal safida 15 ta o'yinda maydonga tushib, 7 ta gol va 2 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Barcelona jamoasi De Jong masalasida yakuniy qarorga keldi. Barcelona qishda hujumchi Luke De Jong bilan xayrlashmaslikka qaror qildi deya xabar beradi La Sadena Coop nashri. Manbaning xabariga ko'ra, kataloniyaliklar 31 yoshli futbolchini qishki transfer oynasida qo'yib yubormoqchi emas. Katta ehtimol bilan Luke 2022-yilning yozida jamoani tark etadi. Niderlandiyalik futbolchining huquqlari ga tegishli. Oldinroq Barsa hujumchisini Kadisga jo'natmoqchi bo'lgani, biroq so'nggi daqiqada fikrini o'zgartirgani haqida xabar berilgan edi. De Jong joriy mavsumda Barselona safida barcha turnirlarda 16 ta o'yinda maydonga tushdi va 4 ta gol urdi. Chelsea jamoasi Derby County'ning 18 yoshli himoyachisini o'z safiga qo'shib oldi. Derbi County himoyachisi Delan Williams Chelsea bilan shartnoma imzoladi. Bu haqda futbolchi o'zining Instagram sahifasida ma'lum qildi. Dunyoning eng yirik klublaridan biri bilan shartnoma imzolaganimdan xursandman. Derbi County xodimlari va futbolchilari qilgan hamma narsa uchun sizga katta rahmat deb yozadi Williams. 18 yoshli Williams derbi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. 2021-yilning yozida u asosiy jamoaga ko'tarildi. Zlatan Ibrahimovic jarohat oldi. Milanning 40 yoshli hujumchisi Juventus bilan uchrashuvni yakunlay olmadi. Futbolchi majburiy almashtirishni so'radi. Zlatan o'rniga Olivier Giroud maydonga tushdi. Shved zaxiraga o'tirib, soniga muz qo'ydirdi. 14 o'yinda Zlatan 2 ta gol urishga muvaffaq bo'ldi. Inter jamoasi o'z himoyachisi bilan shartnomani bekor qildi. Himoyachi Aleksandr Kalarov Interni tark etadi. Manbaga ko'ra, Milan klubi serbiyalik futbolchi bilan shartnomani bekor qilishga kelishib olgan. Eslatib o'tamiz, Kalarov Inter safida 2020-yildan buyon o'ynab kelmoqda. Paxtakor Peter Xuyster bilan xayrlashdi. paxtakor sobiq bosh murabbiy Peter Huystra klubdagi faoliyati uchun barchaga minnatdorchilik bildirdi paxtakor bilan shartnomasi yakunlangan sababli sobiq bosh murabbiy Peter Huystra bilan hamkorlik to'xtatilgandi bugun gollandiyalik mutaxassis klub ofisiga tashrif buyurib jamoada olib borgan 4,5 yillik faoliyati uchun barchaga minnatdorchilik bildirdi o'z navbatida klub rahbariyati ham Huystraga paxtakordagi samarali faoliyati uchun rahmat aytib unga o'zbek milliy to'ni va do'ppisini esdalik uchun topshirdi Peter Xuysraning keyingi faoliyatda omad tilab, unga baxt va sog'liq tilab qolamiz deyiladi she'rlar xabarida. Paxtakorning sobiq bosh murabbiyi ingliz klubida ish boshlashga yaqin. Paxtakorning sobiq bosh murabbiyi Shot Arveladze Hull City bosh murabbiy bo'lishga yaqin turibdi. Bu haqda jurnalist Yagiz Sobunko o'g'li ma'lum qildi. Mutaxassis allaqachon Angliyada ishlash uchun ruxsatnoma olgan. Qayd etilishicha, Arveladze bugun Angliyaga uchib ketadi. Hull City 27-turdan keyin Championship jadvalida 19-o'rinda bormoqda. PSG MU hujumchisini nishonga oldi. PSG Manchester United vingeri Markus Rashfordni sotib olish borasida jiddiy o'ylamoqda. Bu haqda Italiya matbuoti ma'lum qildi. Parij klubi futbolchining transferini shu yilning yoziga rejalashtirilgandi. Manchester United futbolchini qo'yib bormoqchi emas. Ralf Rangnick Rashfordni hozirgi jamoaning asosiy o'yinchilaridan biri sifatida ko'radi. Transfermarkt 24 yoshli angliyalik futbolchini 85 million yevroga baholamoqda. Vlahovich UE bilan kelishuvga erishdi. Fiorentina hujumchisi Dushan Vlahovich Juventusga ko'chib o'tishi mumkin. La Gazzetta dello Sport'ning ma'lum qilishicha, to'riliklar futbolchi bilan og'zaki kelishuvga erishib ulgurgan. Unga ko'ra serbiyalik hujumchi keksa seniora safida yiliga 7 million yevro maosh oladi. Biroq futbolchi Turin klubidan qishloq transferni amalga oshirishni so'ramoqda. Florensiyaliklar esa o'z futbolchisini 70 million yevroga baholamoqda. Ma'lumot uchun 21 yoshli futbolchi joriy mavsum Fiorentina safida 24 ta uchrashuvda ishtirok etib, 20 ta gol va 2 ta assistga mualliflik qildi. Endi esa futbol olamidagi eng muhim yangiliklar haqida gaplashamiz. Tayyor bo'lsangiz, qani ketdik. Benzimaning uyi talon-taroj qilindi. Madridning Real klubi hujumchisi Karim Benzimaning uyi talon-taroj qilindi. Hodisa futbolchi Elchi bilan o'yinda maydonga tushayotgan vaqtida sodir bo'lgan. Bu haqda 20 minut nashri xabar bermoqda. Hozircha jurnalistlar yetkazilgan zarar haqida hech narsa bilishmaydi. Jinoyat futbolchining San Sebastian de los Reyes shahrida joylashgan uyida sodir etilgan. Futbol tarixi va statistikasi xalqaro federatsiyasi yil yakunlariga ko'ra jahonning eng yaxshi chempionatlar reytingini e'lon qildi. Eng kuchli chempionat sifatida Braziliya chempionati qayd etilgan. Kuchli uchlikdan esa Angliya va Italiya chempionatlari joy olgan. O'zbekiston Superligasi esa jadvalda 66-o'rinda band qildi. Bu Osiyo miqyosidagi 5-ko'rsatkich hisoblanadi. Qit'ada faqat Janubiy Koreya, Yaponiya, Eron va Saudiya Arabistoni chempionati O'zbekistondan yuqorida joylashgan. Umumiy reytingda AQSh, Birlashgan Arab Amirligi, Qatar va Belarus ligasi O'zbekiston chempionatidan pastroqda qayd qilingan. Eslatib o'tamiz, 2020-yil yakunida ishlab chiqilgan reytingda Superliga jahonda 48-Osiyoda 5-o'rinda bo'lgan edi. Manchester United bosh murabbiyligiga asosiy da'vogarlar nomi e'lon qilindi. Manchester United jamoasi bosh murabbiyligiga nomzodlar ro'yxatini tuzdi. Uning tarkibiga 3 ta mutaxassis kirdi. Bu haqda Amerika matbuoti xabar bermoqda. Manchester United Mauricio Pochettino, Erik ten Hag va Luis Enrique variantini ko'rib chiqmoqda. Amaldagi murabbiy Ralf Rangnick mavsum oxirida o'z lavozimini tark etadi. Qayd etilishicha, kelgusi haftada potensial nomzodlar bilan muzokaralar boshlanadi. Futbol tarixi va statistikasi xalqaro federatsiyasi 2021-yil yakunlariga ko'ra jahonning eng kuchli erkaklar klublari reytingini e'lon qildi. Reytingning eng yuqori pog'onasidan Braziliyaning Palmeiras jamoasi joy oldi. Kuchli uchlikda esa Atletico Mineiro va Manchester City qayd etilgan. UEFA Chempionatlar Ligasi g'olibi Chelsea esa 4-o'rinni egalladi. aristokratlar hisobida 289 ochko bor. Undan O'zbekistonning 3 ta klubi joy oldi. Nasaf 213 o'rinda 89 ochko bilan, Paxtakor 283 o'rinda 75.5 ochko bilan, AGMK esa 331 o'rinda 70.5 ochko bilan. Qarshining nasab jamoasi Osiyo miqyosida 11-pog'onada qayd etildi. Eslatib o'tamiz, 2020-yil yakuniga ko'ra e'lon qilingan reytingda Toshkentning Paxtakor jamoasi o'zbek klublari ichida eng yaxshi natijani qayd etgan edi. Jahonda 85, Osiyoda 4-o'rinni